tuko kuna maongezi yale mawili matatu mnaongea, alafu ndo niamke ni niende labda nikaanze kufanya usafi mm. Ndo sasa mume wangu ananiambia kuwa usiku huo wale wa siku hiyo mganga huyo alikuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu mm. Sasa alivyokuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu mm. huyo mm. yeye mume wangu akawa ameamka sasa alipoamka ina maana hilo zoezi likasitishwa. Wakati anaingia ndo nilishangaa sana, yaani nilishangaa, afu sikuwa na mtu wa kumuuliza. Ah, anavyokuja hivi a, ah, nikawa nikaona mwili unaanza kusisimka kuanzia kichwani mpaka miguuni, yani kila sehemu inasisimka. Sijawahi kusisimkwa kama vile. Ninataka kuongea hichi kipande kwa sababu huko mbele sitakuwa na nafasi ya kukiongea, mm. sababu alisema tu takufa kwa mateso makubwa. Sasa namwona mama anakuja, yani mama amemshika mtoto wake mkono, anapita anapita tu kawaida mm. na mimi sasa ninavyoangalia sioni, yani kunakuwa na ile ile ukungu mm. unazidi, na kadiri ninavyopeleka hatua unazidi kuwa mzito, alafu unakuwa wa moto, yani unakuwa warm kama mm. vile ume, umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto yani imechemka, sa ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. Nikaenda nikamuita, kulikuwa na wifi yangu moja, nikamuita nikamwambia, hapa unaona nini? mm. Yaani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona. mm. Akasema mimi hapo sioni kitu. Huoni chochote? Ni kweupe hivi? Akasema yeye ni kweupe, hakuna chochote.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 Ah, pia sikuweza kuchaguliwa kwenda kujiunga na sekondari, kwa hiyo nilienda moja kwa moja nursing na nikamaliza vizuri kwa ufaulu mzuri na nikawa nimekuja huku Dar es Salaam na nimekaa miaka nikawa nafanya kazi kwenye hizi private uh, dispensaries na baada ya hapo ndo niliweza kwenda Dodoma pia nikaweza kupata kazi na nilivyoenda Dodoma kupata kazi, kabla kidogo ya kwenda Dodoma kupata kazi, nilikuwa nina sali kanisa fulani hivi ambalo siwezi kulitaja hapa. Ah, nilijiunga na kwaya. Sasa nilivyojiunga na kwaya, nilishangaa baada ya mazoezi yule mtu wa yuni, tunamaliza mazoezi, tunavyotawanyika hivi unakuta kila mtu yuko yani, wako wawili wawili anatoka mtu na mwenzie, mtu na mwenzie, na mimi akaja kaka moja ambaye ninamfahamu kabisa, yeye yuko na mdada mwingine lakini akaja kwangu akaanza tunatembea hivi ananiambia hizo habari ambazo ni za uasherati. Nili, nili, niliwaza sana nikasema mm, nitaendelea kweli na, na kwaya hii na nikafika mahali nikawa nimekata tamaa ya kwaya. Kabla kidogo ya kuacha kwaya kulikuwa na mwenyekiti wa kwaya. Siku moja nilikuwa natoka kazini, akawa amenipa lifti. Alivyonipa lifti, nikawa nimeenda naye, sinajua ni, ni mwenyekiti wa kwaya, sikuwa na doubt naye. Akasema njoo hapa tupate soda, ilikuwa kama maeneo ya Mwenge Mwenge, yani kama Mwenge hivi. Sasa tulipoingia, kumbe pale tulipokuwa mlango ule kulikuwa na mlango huo mlango ukifungua tu kumbe ni chumba yani ni gesti chumba cha wageni kwa hiyo tulivyokuwa pale yule akaniambia aka, aka, wakati tuendelea kunywa soda akamwambia huyo mhudumu akasema umeshaandaa kila kitu kiko sawa yule mhudumu akasema ndio kila kitu kiko sawa basi akaniambia mimi hebu twende tupumzike kwanza hapo nikasema what twende tupumzike. Akasema yeye, eh, twende tupumzike. Nikasema tupumzike kama vipi? Kufungua hivi mlango, kumbe kuna kitanda kabisa. Akasema hapana, mimi naondoka, kama ni gari lako mimi niko tayari kwenda kwa miguu. Akasema hapana, hapana, basi basi, hatuendi tena. Aka, akawa ametoka, tukawa tumeondoka, akanipeleka mpaka pale alipotaka kunifikisha. Sasa nikakaa nikajiwaza, nikajifikiria sana, hivi hapa tuna tuna tunajenga au tunabomoa? Kwa hiyo nikawa nimeacha kwenda kanisani kabisa. Kwa hiyo siku moja tukawa tunapita maeneo fulani hivi tukaona watu kama wanakimbia wanakimbia wanaishia mahali hatuoni wanakoendelea kumbe kulikuwa na mabasi yanawachukua watu kuwapeleka uh, kuwapeleka sehemu, yani waumini wanatoka kanisani wanaingia wanaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mama angu tulikuwa mimi na mama angu akaniambia, ambaye ni mama mdogo, mama angu kabisa alishafariki, akaniambia kuwa unani, akasema hapa ninapafahamu, nimewahi kusali kwa kwa huyu baba anaitwa Askofu Kakobe nimewahi kusali, kwa hiyo huenda watu hao ni watendakazi wanaenda sehemu nyingine. Nikasema ah, basi tuanze kusali. Nikaenda hiyo siku ya kwanza tumeenda kusali, ilikuwa kulikuwa na siku ya matendo ya ajabu, wanaombea. Nikawa nimempokea Yesu. Sasa siku hiyo ya kwanza nikawa natoka hapo, nikawa naenda kazini, maana kazi yetu, mimi ni nesi, tunaenda usiku. Kwa hiyo nikawa nimetoka kwenda kazini Wakati niko njiani naenda nikaonyeshwa picha kwa gari tuliokuwa tunatumia kwenda huko limegongana na gari lingine tulivyofika pale faya gari linalotoka Swahili likatugonga. Picha muoneshwaje? Yaani, nilikuwa kama vile niko hivi naangalia lakini na ile picha ipo. yani si, si, sijui kama ilikuwa kwenye mawazo, ubongo au, au unaiona hivi. yani kama vile unaona picha lakini sio kama unaangalia kitu hivi mbele yako lakini kuna picha fulani yani si kwenye mbongo si, si, si, si, sasa ni nini sijajua vizuri lakini yani picha inakujia kuwa mnasafiri alafu tunavuka pale mataa ya faya gari imetoka swahili likatugonga mi nikapuuzia kwa sababu sikuwa najua kuomba lakini baada ya hapo ni kweli tulivyofika pale faya tuligongwa na mlio ukawa mkubwa sana. Na mimi nilikuwa nimekaa, ilikuwa ni haisi, nimekaa nime e, kama kiti cha nyuma ya dereva nimeegemea kioo. Yaani kama mimi ndo nilikuwa nimegongwa pale. Mm. Kwa hiyo sasa vioo vikanijia, vikawa vimeni vimeniingia humu, yani vikanikata, nina kaalama hapa Mm. na pia nina alama huku huku mgongoni nyeusi, pia niligongwa hapo kwa hiyo nilichokuja kushangaa tulivyopelekwa sasa pale Muhimbili, kile kitu ambacho mimi ninaumwa kidogo, kuna mwenzangu ana, anaumwa sana. Mfano mguu ulikuwa unaniuma kidogo, kuna mtu alikuwa amevunjika mguu mara mbili hapa usoni nilikuwa nimekatwa hapa kidogo, damu zinatoka, lakini kuna dada mmoja akawa amechanjwa chanjwa hivi karibia uso wote mm. na akawa anasema sasa hivi, kwa nini mimi Mungu umeniacha eti nimechanjwa chanjwa hivyo. Si afadhali hata ningevunjika mkono. Nakumbuka nilimwambia we usiseme hivyo. Anaye unamwona yule aliyevunjika mguu anavyo nani anavyo nani maumivu. Maumivu ni makubwa ya kuvunjika. Hmm. Sasa mm. kipicha ikanijia. Yaani si, si, siwezi kuexplain. Yaani kwa kama mtu ananielezea kwa huyo ni changu doa. Mm. Alafu ana, wanaona kama biashara yake imeharibika. Anayeniambia sijui, yani sijui ni kama mawazo yangu kama ni nini, lakini nahakikishiwa kuwa huyo, yani naambiwa kuwa huyo ni changu doa, lakini biashara yake imeharibika alipochanjwa chanjwa uso. Ah, basi nika, nikawa naendelea kawaida. Sasa mwingine pia nilivyogongwa huku mgongoni, yeye kavunjika mbavu. Anasema kila akihema anasikia maumivu makubwa sana. Kwa hiyo mimi nikamshukuru Mungu kwa kweli kwa hali niliyokuwa nayo, nikaenda kufanyiwa vipimo, nikaambiwa sina tatizo lolote. Kwa hiyo nikawa nime wakasema kuwa kuna uchangiaji. Sasa mimi nilikuwa na hela kidogo niko nayo, nikatoa zile hela zote nikawa nimetoa kwenye uchangiaji. Sasa Muhimbili. Mm -hmm. Kumbe walisema ni hiari kuwa mtu aliyekuwa na pesa anaweza kuchangia. na maana kama wewe huna uchangii. Kwa hiyo mimi nikajikuta nimetoa hela zote. Sasa nikaanza kujiuliza narudije sasa nyumbani. Maana nyumbani kwetu kulikuwa Sinza. Mm. Maeneo ya Mole, Mole ba, karibu na Mole ba. Mm. Sasa nikajiuliza nitarudije nyumbani. Sasa wakati najiuliza nika, nika, nikawa kama nimepuuza, nikachukua nilikuwa na kitabu cha Agano Jipya na Zaburi nikachukua nikaanza kusoma. Sasa wakati ninasoma nafikiri nilifika kama uh, Zaburi ya nane hivi mm. akaja mtu akaniambia wewe unaishi wapi? Nikamwambia naishi Sinza. Akasema twende, tunaweza kukupa uh, nani, tutaweza kukupa uh, yani usafiri wa kwenda huko mm. Sasa mimi hapo hapo nikawa nimepata kuna furaha, yani nime, nimejisikia niende ndani, nina amani, lakini yakaja mawazo mengine, we unawafata hao unawafahamu, je, wakienda kufanyia kitu kibaya? Lakini kama nikawa najibu hayo mawazo kuwa yeye aliyemfanya mpaka akaja kwangu akaja kuni, kuniambia hayo maneno, ina maana anajua kuwa anaweza kunifikisha salama. Basi nikaondoka nikaenda pale mbele, ilikuwa pale sasa hivi ni emergency, lakini walikuwa wanaita nani OPD uh, outpatient department. Kwa hiyo sasa nikawa pale mbele, wakaenda akachukua gari, wakaja wakanipakia, wakaondoka. Kwa hiyo nikawa namtukuza Mungu sana nyuma ya gari lile. Kwa hiyo nilipofika mm, pale karibu na na mori wakaniambia unaenda wapi upande wa Mori au huku mwingine, kasema huu mwingine kule karibu kabisa na Moleba. Sasa ni mbali kidogo, kuna hatua kidogo. Sasa wakasema hapana, huko hatuwezi kupeleka kwa sababu si tunaenda Queen of Sheba kumchukua daktari, kuna upasuaji, kwa hiyo hatuwezi kukubeba wakaniomba msamani kasema basi hamna shida, mimi nawashukuru sana, kazi mliofanya ni kubwa. Sasa tulivyofika hapo, tukaona wamepinda sasa tena wanaenda kule kule mole. Nikaendelea kumtukuza Mungu. Nilipofika pale wakawa na tukafika nyumbani, tukagonga, wakawa hakuna mtu wa kufungua. Eh, um, sasa kuna mmoja akawa anataka kupanda huku juu ili aweze kufungua. Mwenzake akasema we, huku Sinza watu wanakaaga wana, na bastora, yani vyombo vya moto wanaweza kufumua hicho kichwa, yani wanaweza kumpiga risasi. Kwa hiyo akawa wameogopa, wakawa wameondoka. Nikasema mimi nawashukuru sana. Sasa kuondoka wamefika kupinda hivi kama wanataka kwenda Queen of Sheba, nikaona gari tena limesimama. Nika, nikajiuliza kwa nini? Wakasema nikawaona tena wanateremka, nikamwambia Mungu, watu walionifikisha mpaka hapa, mbona gari linaharibika? Lisiharibike basi wakawa wame, wameteremka, naona tena wanakuja kwangu. Sikuogopa, nikawa na roho ya ujasiri. Walipofika wakasema, yani tumeona kazi hii ya kukuleta kutoka mwimbili mpaka hapa itakuwa bure kama tutakuacha hapa afu vibaka waje wakufanyie kitu kibaya. Kwa hiyo itakuwa bora hata tungekuacha mwimbili Kwa hiyo wakawa wamejitahidi waka, akapanda mmoja akaenda akafungua ule mlango ukafunguka, na nilishangaa sana kwa sababu uh, baba alikuwa akienda ku, ku akiingia ndani yeye huwa anafunga na komeo na lile komeo ni zito kiasi kwamba asingeweza kufungua akiwa huko huku juu lakini alivyofungua kile kitasa nikaona kumefunguka nikaona huo ni muujiza mwingine tena kwa hiyo nikamshukuru Mungu nikaingia ndani wakanifungulia nikawaambia kuwa nimepata ajali basi nikaendelea Eh, sikuwa na maumivu sana, maanake nilipewa diclofenac nikawa nimezimeza, ikawa hiyo hali maumivu yanazidi kupungua. Basi nikawa naendelea, nikawa nafanya kazi hapo kwenye hizo private hospitals uh, ah, dispensaries zilikuwa basi, na mwisho nikawa nimesikia kuna ajira. Kwanza kabla ya kwenda kwenye ajira uh, kuna kitu kilinitokea mm. Nili, nili, nilianza kuwa na wito wa kuomba, nikawa naomba sana mm. yaani mm. naomba naweza maanake mi nilikuwa napenda kuangalia movie kabla sijaokolewa napenda kuangalia movie yaani naweza kama zile za kihindi naweza kuanza saa tatu maanake zina masaa kama matatu mpaka saa sita naangalia kwa hiyo sasa ile niliibadilisha nikaanza kuwa na na naomba kwa hiyo naweza watu wakishaingia ndani ile saa tatu saa nne naanza kuomba. Hiyo inaweza kwenda mpaka saa tisa au saa kumi. Kwa hiyo nikawa na hiyo tabia, kila siku naomba, kila siku naomba. Na siku moja nakumbuka niliomba nikajikuta yani mwili umeshikwa kama na ganzi. Kwa hiyo na baridi ikaanza kuniingia, mwishowe baridi ikawa imeisha. Kuanzia hapo nikawa mjasiri sana ndo nilivyojifunza sana Biblia nikajua kumbe kuna yani Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nikawa nimempata kwa hiyo kuanzia siku hiyo mimi nilikuwa si, siendi nikamwombea mtu mwenye mapepo. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye pepo nikienda tu karibu naye, mapepo yenyewe yanaondoka. Kwa hiyo mtu anakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo ndo ikawa hivyo. Mambo mengi yalifanyika hapo katikati, yani wakati mwingine nikawa na, nasema tu kama watu wanataka kugombana, nasema sitaki huu ugomvi utokee. Kwa hiyo unakuta watu wanaachana mpaka mi mwenyewe nashangaa kwa nini wameachana kwa hiyo mwisho wa siku nikawa nime, ndo nika, nikawa nimeambiwa kuwa kuna ajira uh, maanake nilikuwa nataka ku, kuajiliwa serikalini nikaambiwa kuna ajira huko Dodoma nikawa nimeenda nilivyoenda ndo nikapata ajira sasa nikawa nimeenda nimeenda vijijini huko ndani, kukawa hakuna tena kanisa hilo la wokovu ambalo nilikuwa na, na, na sali. Kwa hiyo nikawa nimekaa kwa muda mrefu bila kupata neno, kwa hiyo nikawa kama nimerudi nyuma. Ndo mwisho wa siku nikasema bora nipate mtu anioe, na mwanzo kabisa nilikuwa nimemwambia Mungu, mimi siwezi siwezi sitaki kuolewa, nataka tu nikutumikie wewe. Lakini baadaye nilivyoona sasa sina wokovu, nikaanza kuona meseji ziliingia kwa namba ngeni. Hasa zilivyoingia zile meseji nikawa nina nina ninazijibu. Ukiijibu hapo hapo haiendi mpaka baadaye unakuta ndo imeingia. Kwa hiyo ile namba ilikuwa inanishangaza kwa sababu hata akituma aki, aki message useme hapo hapo sasa ni, niende nika nika nimpigie simu, unakuta simu haiendi. Kwa hiyo nikaanza kushangaa, na wakati mwingine alikuwa anajua yani, ni kama vile mtu anajua hisia zangu. Kwa hiyo ninapokuwa niko niko kwangu na sijatoka labda anakutumia message na najua saizi uko na uko na huzuni pole lakini usijali yani message nzuri nzuri usijali niko pamoja na wewe sijui kwa hiyo zile message zikawa nzuri nzuri yani ukiisoma wewe mwenyewe unacheka lakini ukitaka kumpigia simu hawezi kuongea naye basi tukaenda hivyo siku moja nikawa nimetoka hapo kijijini nimeenda mjini kwenda mjini niko mjini akanitumia message na kweli sikuwa najisikia vizuri akanitumia message akasema ah, naona hujisikii vizuri na huzuni. Hmm. Nikasema sasa hili nilijieni kwa sababu kwanza niliondoka mapema sana. Nikasema kama huyo mtu yuko yuko huku kijijini, amejuaje mimi niko huku na nina huzuni? Nikasema basi hapa naweza kuwa nawasiliana na jini. Tena nikaandika kabisa jini. Basi nikawa naendelea kuwasiliana naye, mwisho kabisa ndo akawa amejitokeza za alivyojitokeza, unajua message zilikuwa ni nzuri, message za kumfariji mtu, za kumencourage. Sasa nikafika mahali nikasema no, yani alivyojitokeza tu sikuwa tena na option nyingine, nikaweza ku mazingira ya kujitokeza yalikuwaje mpaka akajitokeza na kweli ukamwona kwa siku ya kwanza? Kitu gani ambacho kilitokea? Siku hiyo aliniambia akasema, kesho nitakuja kwa message hivyo hivyo. Hasa wakati nikawa siku hiyo nime, nime, alisema nitakuja jioni mm. Kwa hiyo nikawa nimejua tu na mgeni hiyo jioni. Sasa natamani nimjue ni nani, je, ni mtu ambaye ninamfahamu au simfahamu? Kwa hiyo akawa ame, amekuja kagonga mlango, nikawa nimemfungulia. Kumfungulia akaja, nikamwambia karibu, maana nimemwangalia hivi simjui. Mm. nikamwambia karibu akaja alivyo akaingia akakaa kwenye kiti akanisalimia tukasalimiana baadaye akasema mimi ndo fulani akataja jina lake hilo hmm. basi yani kwa kiasi chake yani ni, ni, ni mtu ambaye ni yani ni mvulana alikuwa mzuri tuseme tu, eh, kwa ujumla <laughs> kwa ufupi Mhm. Basi nikamwangalia baadaye nika, nika, aka, akawa ameondoka ila baadaye akaja akawa Ka, kabla hajaondoka alipojitambulisha aliyakuwa alikuwa anakutafuta ukiwa hujui ni nani kutoka wapi mm. maongezi yenu yalikuwaje <laughs> maongezi siku hiyo tuliongea tu maongezi ya kawaida mm. akawa aka, aka analiongelesha nasema yani ananikumbushia kumbushia, kumbushia eh, nikawa nakwambia nakuja alafu usije tutacheka tuda eh nikamwambia kabisa nimekuandika jini hapa ujue mm. akasema yani kama vile tu hebu nione hivyo eh, maongezi tu yalikuwa ya kawaida kwa kweli akaongea aliongeaongea, maana alikuja kwenye kama saa mbili saa mbili kasoro nafikiri mm. aliondoka kwenye kama maana imeshakuwa muda kidogo kama kwenye saa nne saa nne saa tano akawa ameondoka mm -hmm. basi akasema basi tutaonana. Ndo akawa akikaa kidogo anakuja tunaongea hivyo. Kwa hiyo siku kwa siku ya kwanza ilikuwa hivyo kwa kweli, tuliongea tu maongezi ya kawaida, akawa ameondoka. Basi sasa akaendelea kuja, ndo baadaye akawa ameandika barua ya, ya posa akaipeleka kwa shangazi, baadaye wakaenda kulipa mahali. Basi tukawa tu tunaishi naye. Uh, hatukufunga ndoa mwanzo basi na nilihakikisha kabisa kuwa hana mke mwingine, kwa sababu mimi nilikuwa naogopa sana ku, kuwa na mume wa mtu mm. Kwa hiyo basi alivyokuwa hana mke nikasema it's okay. Sasa mwanzo alikuwa vizuri sana yani, yani alikuwa na upendo mkubwa sana, nilikuwa yani ninadeka ninafanya nini yani mpaka yani watu wengine walitubatisha jina wakasema wapenda nao na ilienda kwa miaka kadhaa. Mm. Basi wakati huo tulikuwa tuko kijiji kinaitwa Manchale, kwa hiyo tukawa tumetoka tukaenda kijiji kinaitwa Babayu. Mm. Sasa tulivyofika kule Babayu, ah, mi mimi tokea mwanzo nilikuwa na shida ya kublidi sana, nilikuwa mm. na blidi sana na yeye wakati tunaongea ongea alikuwa ameniambia kuwa alipenda aje anisaidie kwa sababu alikuwa ana, anasikia watu wanasema huwa naumwa sana. Kwa hiyo akawa amependa aje tuwe pamoja ili anisaidie, na kweli mwanzo alinisaidia sana. Kwa hiyo tulivyohama tukaenda kule hicho kijiji kinachoitwa Babai, pia alikuwa ana msaada mkubwa sana kwangu. Ila ilitokea siku moja, wakati huo nikawa nasikia niko dhaifu sana kutokana na upungufu wa damu. Uh, sasa akawa anataka amlete uh, kuna mtoto mdogo alikuwa anataka amlete. Nikamwambia yani mtoto wa ndugu yake. Nikamwambia usimlete kwa sasa kwa sababu najisikia vibaya. Wakati huo tunawasiliana, yeye yuko mjini ana, ndo anataka kupanga safari aje. Alikuwa ametoka kwenda mjini, sasa anapanga safari aje. Akasema nitakuja na mtoto. Nikamwambia hapana, usije naye kwa sababu mimi sasa hivi najisikia vibaya. Sasa nilipoenda kumpokea ameshafika sasa, nikamwona yuko na yule mtoto. Kwa kweli sikujisikia vizuri ah, kwa sababu mtoto kama mnavyojua alikuwa ni mtoto mdogo, changamoto za kumwogesha, sikujisikia vizuri. Kwa hiyo nikawa kama vile nimempokea, lakini sio kwa furaha ile ambayo ilitarajiwa. Mi nikaanza kuwaza, yani najihurumia jinsi itakavyokuwa, kwa sababu nilikuwa naumwa kweli, nilikuwa na upungufu wa damu. Kama tunavyojua upungufu wa damu, mtu anachoka haraka, alafu hata kazi akifanya kidogo anakuwa na hema, yani nilikuwa na hema wakati mwingine naona kama pumzi haitoshi. Kwa hiyo sasa akawa amemleta ame sasa, nilivyoonyesha hivyo sikuwa na furaha, akasema akaniambia, akaniangalia, akaniambia wewe una roho mbaya. Hicho kitu kiliniuma na nikamwambia nani, nikamwambia usiniambie hivyo. Akasema nimekuambia na hilo silifuti. Nikaanza kujitathmini, hivi kumbe mimi nina roho mbaya. Unajua, labda hapa niongelee kidogo. Mwanamke unatakiwa uwe jinsi ulivyo. Kuna maneno ambayo mtu anaweza kukwambia yakakuletea yani kufanya usijiamini, yani ukawa hujiamini tena. Aa, ah, yani wewe unajijua jinsi ulivyo, kuwa huna roho mbaya, wewe sio mchoyo, wewe sio nini. Kwa hiyo maneno mengine ya nje yasikutoe kwenye kuendelea kujiamini kuwa uko hivyo mimi yalinihuzunisha yani maneno kama hayo kutoka kwa mtu ambaye uh, ninampenda yalinifanya nihuzunike sana na hichi ni mojawapo ya vitu ambavyo vimenifanya kuweza kuja kusema hii habari yangu. Kwa nini ninataka kusema? Najua kuna mtu atajifunza, atajifunza kupitia hii. Kwanza yani kwanza ku, ku, kutokumpa nafasi sana mtu ya kuweza kukufanya mpaka akuumize moyo wako na kuwa uendelee kuwa na ile hali ya kujiamini. Ukipoteza kujiamini mwanamke, unakuwa umeshapoteza mambo mengi sana. Kwa hiyo tuendelee na, na habari. Mwisho kabisa nikawa nimempokea yule mtoto, lakini nilijitahidi sana kuweza kumhudumia nikiwa na hali hiyo, huku naenda kazini hukuna. Na nilichokuwa nashukuru Mungu, sikuwa mvivu wa kazi, yaani nikipata nafuu kidogo niko kazini, na kazi yetu kama unavyojua mimi ni, ni, ni muuguzi. Kwa hiyo wakati mwingine unampokea mama mjamzito ambaye labda unampima unamwona kuwa unaweza kumzalisha, wake wengine ambao hatuwezi kuwazalisha huwa tunawapa transfer. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimpima, najua huyu naweza kumzalisha kwa hiyo anaweza kuja labda tuseme na sentimita sita, kuko na hivyo vitu kwenye, kwenye kuzalisha sentimita sita na anatakiwa afikie sentimita kumi. Kwa hiyo hapo lazima ukae naye na kuna kinafasi kidogo. Sasa unaweza kujikuta we mwenyewe una bleed, unaumwa, sasa huna mtu mwingine wa kumwachia na huwezi kumsafirisha aende sehemu nyingine kwa sababu kuna yani kuna vitu ambavyo vinaweza kukufanya um, umpe transfer mgonjwa yani umpe referral mgonjwa kwanza hali ya mgonjwa yeye mwenyewe na pili hali ya wewe ambaye unamuuguza mfano kama unaumwa huwezi kusema utang'ang'ania naye maanake inaweza kufika mahali ukawa huwezi tena na uka, uka, ukapotea ukampoteza yule mama lakini sasa mimi nilikuwa nafika mahali naona kwa ile sehemu niliyopo. Kimwambia sasa hivi labda ana hizo sentimita sita kwenda mpaka afike sehemu ambayo atapata huduma atakuwa ameshachelewa. Kwa hiyo sasa inabidi ni ninaumwa lakini ninafanya kazi. Nilikuwa na moyo sana. Hadi wakati mwingine mume wangu alikuwa ananishangaa anasema wewe unaumwa bado una, unafanya kazi. Namwambia sasa imenibidi. Basi kwa hiyo nikawa ninafanya kazi huku namhudumia yule mtoto huku nampikia mume wangu hivyo. Sasa mwisho wa, wa, wa hapo nikawa nimeenda masomoni. Nilivyokuja masomoni nikakaa miaka kama miwili, baadaye tena nikarudi nikarudi tena Dodoma, maanake nilikuja huku nilisomea Kairuki miaka miwili ya diploma. Kwa hiyo nikamaliza, nikawa nimerudi kule Dodoma tena. Kwa hiyo tukaendelea na maisha. Sasa nilivyofika kule nikawa nimehamishiwa eneo ambalo ni mbali zaidi. Kwa hiyo inaitwa Mkondai. Nilipoenda kule, kwanza nilienda Kigwe na baadaye wakawa wamenipeleka Mkondai. Nilivyoenda kule kwa muda mume wangu hakuwa anataka kuja ku, ku, kuwa na mimi kule basi, lakini sikujali. Baada ya muda akawa amekuja, tukaendelea na maisha, lakini nilifika mahali nikawa naumwa sana, naumwa. Sasa siku moja ndo hapo nilianza kuona mambo ya ajabu kwa, kwa, kwa mume wangu, na ninasema hivi sio kana kwamba nataka kumdhalilisha, hapana. Ninapenda tu mtu mwingine ajifunze na huenda pia labda hata mimi nilikuwa labda nina makosa kwa namna moja au nyingine, lakini ninapenda yani watu wajifunze kupitia hii story. Sasa siku hiyo uh, nikaamka asubuhi. Sasa tunapoamka hivi wakati tunasalimiana tuna, tun, bado tuko pale kitandani, akaniambia hivi, unajua leo usiku ni, kuna mganga alikuwa anataka kukuletea kukuwekea mtoto. Ukumbuke hapo ni, nilikuwa sija sijaelezea vizuri mwanzo tulivyoana tu akawa ameniambia ili tupate mtoto twende kwa mganga wa kienyeji. Nilienda naye mara mbili mara tatu nikawa nimemjua jina ile mganga wa kienyeji. Baadaye niligoma kabisa nikasema hapana siwezi tena kwenda kwa mganga wa kienyeji. Kwa hiyo ndo siku hiyo akasema una, akamtaja jina ile mganga tuliokuwa tunaenda. Akasema ile mganga alikuja usiku wa leo akawa anataka kukuwekea mtoto, lakini sasa mimi nikashtuka, yani huyo mume wangu akashtuka usingizini. Kwa hiyo hilo zoezi likasitishwa. Sijaelewa. Yani tulikuwa tu, tumeamka asubuhi. Mm. Sasa bado niko kitandani, sijatelemka yani ile kuna maongeze, sio mjamzito na tunatafuta mtoto mm. tunataka tupate mtoto mm -hmm. Kwa hiyo sasa nilivyoamka kuna maongezi yale mawili matatu mnaongea, alafu ndo niamke ni niende labda nikaanze kufanya usafi mm. Ndo sasa mume wangu ananiambia kuwa usiku huo wale wa siku hiyo mganga huyo alikuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu mm. Sasa alivyokuwa anataka kuniwekea mtoto kwenye tumbo langu huyo mm. yeye mume wangu akawa ameamka. Sasa alivyoamka ina maana hilo zoezi likasitishwa. Mm. Tena kama nakumbuka vizuri alisema alinichukua akanipeleka yani aka, kuna sehemu akanionyesha kwa kule kazini sasa kitanda kile ambacho tulikuwa tunazalishia mm. akasema alinichukua akanipeleka pale akawa anataka kuniwekea mtoto Mm. Sasa yeye akaamka. Alivyoamka sasa ikawa hakuweza sasa ile zoezi aliyoweza kuendelea. Sasa siku moja ndo nilikuwa nasikiliza mtu anaelezea, anasema huwa wana uwezo yani wachawi wana uwezo wa kuchukua mimba ya mtu wakamwekea mtu mwingine. Na pia kwenye kwenye sayansi sasa uh, kuna uh, kitu kinaitwa kuna orodha ya, ya abortion au kuna kitu kinaitwa missed abortion. Kwa hiyo mtu anakuwa na mimba alafu ghafla ile mimba inapotea. Unaweza kukuta hata imefika miezi mitatu minne alafu inapotea. Sasa nikawa nika, nikawaza nikasema yani ni hicho kitu yani, yani anawekaje nikawa naendelea kumnani sasa anashindwa kunielezea yani kwa, kwa, kwa undani. Kwa hiyo ananiambia tu ni hivyo, alikuwa anataka kukuwekea mtoto. Kwa hiyo na sisi kweli tulikuwa tunatafuta mtoto, yaani baada ya hapo tukawa tumehamishwa ile eneo na sasa ndo nikaanza ku, kuumwa Yaani nikawa na, naona naumwa naumwa na kuumwa huko kulianzia hiyo sehemu niliyokwambia nilienda Mkondani ninaumwa yani nilikuwa na natokwa na damu nyingi sana yaani kiasi kwamba siwezi yani kuna siwezi kuvaa hizi pedi za kawaida ukivaa yani zinakuwa yani ukiweka tu hata dakika ngapi hazijapita hata dakika tano unakuta kimejaa yani unavyopeleka tu kina kinakuwa kinajaa kwa hiyo pale kulikuwa kuna hizi diapers yani hizi nani za, za incontinence nisemeje, kwa hao watu ambao labda wameparalyze yale ma, ma, ma, ma, nani, madiapers makubwa anakuwa ana, ana, anavaa kama mapampas wanaita anakuwa mtu anavaa. Kwa hiyo hayo ndo nikawa naweza kuvaa, nikivaa hilo ndo naweza kukaa hata masaa mawili ndo linajaa sasa. Kwa hiyo nikawa naishi maisha ya shida sana, yaani wakati wote tu mimi na upungufu wa damu. Kwa hiyo wakati mwingine nikawa namwambia mume wangu twende hospitali ninavyoona damu imetoka sana. Nikawa namwambia twende hospitali, anasema no, tusiende kwa sababu ukienda tu kule unalazwa. Kwa hiyo sasa tutahangaika sana usiende. Sasa pale nikawa naona ni, ni, ni, ni sawa tu. Mimi nilimpenda na nikamwamini sana. Nikawa naona ni sawa tu. Sikuwa na doubt naye. Sasa mwisho kabisa ndo nikawa sasa nimezidiwa sana, nikawa nimetolewa kule nilipokuwa ah, huko uh, Mkondai, nikawa nime nimehamishiwa wilayani. Sasa nilivyohamishiwa wilayani, nikawa naishi huko huko wilayani ambapo ni Bahi. Kwa hiyo sasa Bahi na huko mjini ni kama kilomita hamsini na tano hivi. Kwa hiyo yeye akawa yuko mjini, mimi niko Bahi. Nikawa namwambia njoo tuweze kuishi pamoja, anasema no, siwezi kuja uh, kwa sababu yani ana kazi nyingine kule anazifanya. Sasa nikajaribu kumkonvince sana, nikasema sasa hapa tunakuwa kama tuna nyumba mbili ya huko na huko, ni afadhali tukae tuconcentrate kwenye nyumba moja, hata matumizi yatapungua, lakini hakuwa ana, ana, anataka. Sasa kuna wakati alikuja, alikuja hapo nilipokuwa, sisi tulikuwa tunakaa karibu kabisa na kanisani kwa hiyo ikifika usiku tunaweza kuamka tukaa tunaomba. Sasa unavyoomba vile ukirudi anakuambia bwana ni nini kunipigia makelele mimi unanipigia makelele. Kwa hiyo akaja kama mara mbili mara tatu hivi, baadaye akawa ameacha, hataki tena kuja kule nilipokuwa. Sasa mimi ndio ikawa inanibidi naenda kule, ninaenda uko mjini. Kwa hiyo natoka pale bali naenda mjini. Sasa siku moja aa, ah, nilienda Nilipofika nikakuta nikakuta ame, ameweka karatasi. Ile karatasi ilikuwa imechorwa nika, kama ki, karatasi kidogo, yame, yaani kuna vile notebook vile kama mtu kanyofoa vile viko na, na spiral kanyofoa hivyo afu ka, kachora mtu huyo mtu kanyoosha mikono hivi kama yani, yani hivi aside mikono iko side kama hivi, alafu na miguu kama imepanuka hivi ile ya kuchora tu kama vile mtu nani, zamani tulikuwa tunasema baba ka, kasema tuchore kitu kinachoitwa mtu. Kwa hiyo unamwekea kichwa ili uwahi kumaliza, unamwekea hivi, miguu inachanua na mikono kaiweka hivi basi. Kwa hiyo yani kama mfano huo alafu imekatisha ma, ma, maandishi nikaangalia nikaona kama yale wanasema ya Kiarabu mm. yamekatisha hivi yanaenda yanakatisha ile picha alafu ni mekundu yani ameandikia wino mwekundu mm. sasa nikamwambia mume wangu hii ni nini mume wangu akasema haikuhusu nikamwambia itakaa hapa kwa muda gani akasema pia haikuhusu nikasema unajua hii ni, ni, ni vitu vya, vya, yani kama vya kishirikina kwa nini umeamua hivi hivi vinaweza kuleta kitu kibaya hapa Akasema nimekuambia havikuhusu. Basi mi nikanyamaza, nikapuuza, nikawa kila nikifika ni, ninasema tu Bwana Yesu nilinde, ninaomba, ninaomba ye hataki niwe naomba kwa sauti, kwa hiyo ninaomba taratibu. Wakati mwingine naweza kumwacha ndani nikatoka nikaomba nje. Kwa hiyo sasa ah, hiyo uh, siku ikawa imepita, nikawa nimeondoka, nikarudi kazini. Kwa hiyo nilikuwa nakaa muda mwingi sana kazini. Kwa hiyo ninavyoenda pale ni, ni, naenda unaweza kuta hata wiki tatu zimepita nne ndo naenda. Sasa siku moja nikawa nimeenda bila taarifa. Nilipofika pale nika, nika nikawa nime, nimekula nikawa nimeenda kulala, yeye akachelewa kuja. Sasa wakati anaingia ndo nilishangaa sana, yaani nilishangaa, sikuwa na mtu wa kumuuliza. Uh, anavyokuja hivi uh, nikawa nikaona mwili unaanza kusisimka yaani unaona ile kuna sehemu wanasema unaweza kupita hivi labda kwenye mti mkubwa ukakuta nywele kama zinasisimka zinasimama sasa mimi ilikuwa kuanzia kichwani mpaka miguuni yaani kila sehemu inasisimka sijawahi kusisimkwa kama vile nikajiuliza ni nini hichi sasa nikaanza kuomba kaanza kusema kwa jina la Yesu kwa jina, naomba yani ninaomba nikaomba nikaomba hivyo kimya kimya mpaka akaja yani kadiri anavyosogea hivi ndo nazidi kusisimkwa na mwili mpaka akafika akawa ame, amelala nikaendelea kuomba mpaka nikaona hiyo hali imetoka sasa ninaweza hata kumgusa ndo tukaanza sasa kuongea wakati anafika yeye anaonekanaje mpaka anaingia kulala hakuongeleshi E, ninapomwangalia hivi namuona ni mume wangu mm. na wakati huo sasa tulikuwa mimi nilikuwa nimeshazima taa na kama nakumbuka vizuri hakuwasha taa mm. akawa amekuja tu hivi akaenda akawa amebadilisha ame, ame nguo akawa amekuja hivi akaja aka, akalala kwa hiyo namwona tu ni umbo la mume wangu mm-hmm. kwa hiyo nikawa naendelea kukemea naendelea kukemea, mwisho wa siku ndo nikaona ile hali imeisha sasa ndo sasa nikaweza kumgusa na ndo tukaanza kuongea, manake hakuwa anaongea kitu, hakuniambia kitu chochote mpaka analala, hakuniambia kitu chochote. Ndo baadaye sasa hapo akawa tumeanza kuongea. Sasa kile kitu kilinishtua, nikawaza, lakini sikuwa nawaza sana nawaza tu kidogo alafu na, naacha. Unajua nilikuwa nampenda sana, kwa hiyo nawaza waza tu kidogo alafu naacha, nasema hawezi kuwa ame, amefanya kitu kibaya mm. Basi sasa tena nikawa nimeondoka, nikaenda kukaa. Sasa wakati huo nilivyoenda, nakumbuka akanitamkia maneno, akasema alichosema akasema wewe nimepata me, ne, yani kama vile alisoma meseji yangu kwenye simu kuwa mimi ninamtumia mama yangu huyo mama mdogo uh, kuwa mama mdogo akanitumia anasema eti tuchukue picha yake alafu nimpelekee kule mama mdogo sasa akawa anasema hiyo picha yangu mnaipeleka kufanya nini au mna, m, m, hakusema au anasema mnataka kuniloga nyewe mna, mna mnataka kuniloga na mama yako. Nikasema mume wangu, mimi kweli nianze kukuloga wewe? Mimi siwezi kufanya kitu hicho. Nikikuloga wewe mume wangu, mimi nitapata faida gani? Akasema hapana, wewe unataka kuniloga, unataka kuniloga. Kwa hiyo akaendelea tu kusema ninataka kumloga na nakumbuka nyuma kidogo alikuwa ameniambia kuwa yeye anaumwa. Sasa siwezi kutaja ule mgonjwa hapa, lakini aliniambia anaumwa. Nikamwambia usiwe na wasiwasi, mi niko upande wako, tutakuwa pamoja, tutaenda kwenye matibabu. Sasa akawa amekasirika sana, akasema kwa nini mimi ninakwambia naumwa alafu unasema tu kwa kawaida tu tuko pamoja, sijui yani usiwe na wasiwasi, kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia sasa mume wangu, si tutaendelea na matibabu? Akakasirika aka sana, akasema sasa kuanzia sasa siwezi kuwa nakwambia kitu chochote. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa nyuma kidogo. Sasa ndo hapo akawa amenia, ameniambia kuwa mimi ninataka kumloga, yani ninamloga mimi na, na, na mama yangu. Kwa hiyo sasa kuanzia siku hiyo akasema mimi na huyo mama yangu mdogo kuwa tutakufa kifo kifo cha mateso sana, na hapa tunavyoongea mama yangu amekufa, alianguka. Alivyoanguka basi akawa amepoteza fahamu, akawa amempeleka Pole. Asante. Wakawa wamempeleka nani kuna nani zahanati kamoja hapo hapa Mwenge, akawa amepata matibabu, akawa amemhamishia TMJ. Sasa mimi mama, ilikuwa ni ni Krismasi ya elfu mbili na kumi na tisa. Mm. Ninataka kuongea hichi kipande kwa sababu huko mbele sitakuwa na nafasi ya kukiongea. Mm. Sababu alisema tutakufa kwa mateso makubwa mm. lakini si connect kuwa mama yangu labda ni yeye ndo kafanya hivyo, kwa sababu sina uhakika, siwezi mm. kusema uongo. Kwa hiyo mama yangu alianguka. Kwanza kabla ya hapo, alinipigia simu akasema, mwanangu njoo. Nikamwambia hapana, kuna kuna event ya kanisa tunaenda huko mm. nani sehemu inaitwa Kondoa mm. na kweli tulikuwa tuko kule, kulikuwa na concert, kwa hiyo tukawa tumeenda ya ya Christmas ya elfu mbili na kumi Sasa wakati niko kule nikapigiwa simu kuwa mama yangu ameanguka ghafla hapo, amepoteza fahamu. Nikaenda siku hiyo hiyo nikaenda kufanya booking, kesho yake nikaondoka, nikawa nimekuja huku huku Dar es Salaam kutokea kule Kondoa. Mm. Nilipofika huku Dar es Salaam siku hiyo sikuweza kupitiliza hospitali, nikaenda kesho yake. Nakumbuka kesho yake nilienda kumwangalia mamangu akawa ha hawezi kuongea wala hawezi kunitambua. Mm. Alikuwa amelala kwenye kitanda. Lakini mwisho nikamwangalia nikawa nimeondoka. Lakini daktari aliniita akasema njoo, yani alisema ali, mwanandugu yoyote wa huyu mama aje ili mwelekeze hali ya ya ya, ya huyu mama ilivyo. Kwa hiyo ndo wakanichagua mimi kwa sababu mimi ni nesi, kuwa nitaelewa maelezo ambayo atakuwa anaelezea. Mm. Kwa hiyo nikaenda, nilivyoenda akanielezea akasema, nani huyu mama yako ame amepata amepata stroke. Sasa na huku kwenye kwenye ubongo, yani ile damu bado ina ina uzi ina, yeah. ina inatoka in, yani ni nyepesi bado ina, ina inatembea yani kama mtu kajikata siwa kuna kukloti mm. kuganda mm. lakini sasa haijaganda yani bado ina, ina inavuja e, inavuja nitumie hiyo neno yani bado kama inatoka sasa ndo akasema na ile damu kutoka kwenye ubongo ni hatari na maana ikigusa sehemu yoyote nyeti wakati wowote hali yoyote mbaya inaweza kutokea Anasema ingekuwa ni clot tungejua tunamfanyia upasuaji tunakitoa tuna, yani ya, ingekuwa hii hali aliyonayo kwa sasa hivi mm. bila hata ya kusema kufanya operation hali aliyonayo sasa hivi state yake ingekuwa hivi hivi na kadiri tunavyompa dawa angeenda angeendelea kuimprove lakini hii ni mbaya kwa sababu bado ina, inavuja yani bado ina, ina, inatembea ile damu yani inatoka kwa hiyo hali yake inaweza kuwa mbaya wakati wote kuanzia sasa. Sasa nilivyosikia hivyo nikawa natoka kwenye kwenye ICU, maanake ilikuwa ICU ya TMJ, naondoka ili niende nje. Nimetoka tu hivi kwenye corridor ya TMJ, ukitoka pale ICU kwa hivi kuna kwa mkono wa kushoto hivi unakuta kuna sehemu ya manesi mm alafu huku kuna koldo ambao watu sasa wanatoka labda kwenye ngazi wamepanda wanakuja edha kwa, kwa kuangalia wagonjwa au kuja kwa manesi hasa naangalia hivi nakuta kuko na cloud yani kuko na kuko na, na mawingu yani, wakati ule kama ukiona mvua kwenye mwezi wa sita imeishaisha si huwa kuna nini ile inaitwa yani inakuwa kama ukungu ya mm. kwa hiyo ukungu umetanda pale kwenye ile korido yote sasa namwona mama anakuja, yani mama amemshika mtoto wake mkono, anapita, anapita tu kawaida. Mm. Na mimi sasa ninavyoangalia sioni, yani kunakuwa na ile ile ukungu mm. unazidi na kadiri ninavyopeleka hatua unazidi kuwa mzito, alafu unakuwa wa moto, yani unakuwa warm kama mm. vile ume, umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto, yani imechemka, ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. Nikaenda nikamuita, kulikuwa na wifi yangu moja, nikamuita nikamwambia, hapa unaona nini? Mm. Yaani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona. Mm. Akasema mimi hapo sioni kitu. Mm. Akasema huoni chochote, ni kweupe hivi? Akasema yeye eh, ni kweupe, hakuna chochote. Nikamwambia mimi naona kuna nani huo ukungu umetanda sana.